So hello guys, welcome to my channel Gaming Master. I'm here right. with Sage. Uh, say thanks for being part of our little operation. We're all ah, professionals. We all know the score. शुरू हो गया. We're gonna execute the plan. शुरू हो गया. Mission शुरू हो गया हमारा. Yes. Cool. Okay. Anybody so, gets pinched. This, this meeting never took place. We don't know each other. Is that Just clear? Just एक मिनट हाँ. Okay so guys I hope آپ لوگوں کو میری آواز صحیح سے آ رہی ہوگی کیونکہ میں نے مائک کو ٹیسٹ کے بغیر ہی ویڈیو شروع کر دی so I'm so sorry about that اگر آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے customers, are to be calmly subdued. I want one guy on crowd control, while you and I empty out the merchandise from the cabins. We're in and out in 90 seconds, guys. Franklin will handle your getaway. I'm leaving on foot. Any questions? Okay guys, sorry, i थोड़ा सा वेट करना Okay, no. I'll cut it. Okay, let's go, guys. فٹا فٹ چلتے مائیکل کو نیچے دے دین لال listen up. Four of us in in van. We're about to to become accomplices a major crime. I gotta be able trust you, my my life, liberty. Slow motion سے اسپیڈ بڑھتی ہے زیادہ دیکھو آپ سیڈیو میٹر کے دیکھو ابھی سو اسی لیے میں سلو موشن زیادہ یوز کر رہا ہوں sorry about that but don't worry یہ دیکھو ہماری اسپیڈ کتنی تیز ہو گئی ہے اور پلس گرپ بھی زیادہ ہو جاتی ہے ہنڈریڈ کو ٹچ کر گئے ہم لوگ hundred eleven hundred thirteen hundred fourteen fifteen تک جا چکے ہیں ہم لوگ اب نیچے آ گئے ہیں I'm Michael. I've done this type of thing before. more than a few times. I've made good money doing it. Enough to spend a long time not doing it. I hope it goes without saying, I know a lot of people. Anyone yaps about me or any of you, you'll be dealt with. Got it? This is it. Let's move. بھائی ٹیک کیتی جلدی بڑا ہے بھائی کتنا کتنا مزہ آ رہا ہے won't even get to the door. I'll pop you in a heartbeat. I'm bagging it. A minute left. Let's go, let's go! Don't tell my wife I got all these jewels. Keep it up! Keep moving quick, you're doing great! Emptying them out. Let's go, let's go! 50 seconds. We're doing this! Hey, we hit our target! Let's see how high we can go! 40 seconds. Let's go, हो गया. صفائی کر دی ہم نے اوکے صبح صبح تھوڑی صفائی کر لی ہم نے جیل اسٹور کی لٹس کو صفائی ہو گئی اسپیڈ بڑھاتے ہیں فٹافٹ سے تھینکس یہ بندہ ہمیں دھکا دے رہا بھائی یہ تو اچھی بات ہے نا ہے ہے او شٹ ہم نے اپنے آپ کو سلو کر دیا long okay four point nine million guys کاش یہ والی ہائیسٹ ایک بار جی ٹی آن لائن میں ہوتی کتنا مزہ آتا بٹ چلو خیر یو نو او شٹ او نو بچ کے بچ کے بچ کے بچ کے بچ گئے oh my god light challenge سفر بھی نہیں ہے اس میں چلو خیر ریٹرائی کر او بے یار میری قسمت ہی خراب ہے یار قسم سے Oh no, we can't lose them. ہمیں سور سسٹم میں رہنا ہے سور سسٹم او بھائی میں جیت گا چیٹر چیٹر چیٹنگ کرتا ہے اب اس میں مزہ آتا ہے پتہ نہیں اس ٹرک میں کیا لگا ہوا ہے بٹ پولیس کی گاڑیوں کو ٹچ کرتے ساتھ ہی وہ خراب ہو جاتی ہے واؤ جسٹ ٹچ کروں گا اور یہ خراب ہو جائے گی گاڑی دیکھو دھواں نکلنا شروع ہو گئے سیریسلی بٹ اسٹل مشن کے لیے تو کرنی پڑے گا پڑنا تھا Waiting on you, kid. Okay, come on. Lester's around the corner at the lockup. Crew gain experience with each heist you take them on their skill will uh, pata mila. I think ये रॉकफर्ड हिल्स का रेडियो लगा हुआ है نہیں لگا ہے کیا جا رہا ہے کتنی چھوٹی سی ہائس تھی اور چار کہتے ہیں پانچ ملین ڈالرز مل گئے واؤ راک مجھے پتا ہے میری ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہو پلیز پھر بھی اس کو آن لائن میں میں ڈالو او oh بھائی <laughs> یہ نے جسٹ کیا کہا ابھی ڈال اوکے صحیح ہے سی ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں لاسٹ ٹائم ہمارے پاس تھے سیون تھاؤزینڈ ڈالرس سی seven thousand eight hundred eighty four percent okay clean sweep کوئی گریب اچھا ٹھیک ہے بھائی بڑا با کیو کٹ اوکے لسٹس کٹ اوکے فرنکلنسکٹ اوکے یعنی کہ سیون ہنڈریڈ کے ملے ہیں ٹوٹل اوکے ہاں ہم نے مارٹن مڈراسو کو بھی تو دینا تھا نا چلو خیر وہ تو سر سے اترا اپنے بالکل سر پہ چڑھا چڑھا تھا اوکے نو نو نو نو نو گائز میں ملتا ہوں آپ لوگ کو باہر اوکے ہم لوگ باہر آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں مائیکل کا میسج آیا ہے let see meet me at my place you cut will be in your account soon ایزنگ اوکے ہمیں ہمارا ایک نیا کانٹیکٹ بھی آیا ہے اپنا لیسٹر کا so that's good okay you seen this منکیٹ ہمیں مشن مل چکا ہے مائیکل uh, کے پاس جانے کا so okay let see six ابھی تو ہم لوگ اس مشن کو نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو ابھی اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتا ہوں اور چھوٹی سی ویڈیو تھی اور ویسے بھی آپ لوگ کہہ رہے تھے چھوٹی سی ویڈیوز تھوڑی سی ڈالو سو اوکے لو بھائی آپ لوگ کا خواہش پوری ہو گئی چھوٹی سی ویڈیوز ڈال دی میں نے اور میں آگے سے ٹرائی کروں گا چھوٹی ویڈیو ڈال ٹھیک ہے نا اوکے سو گائز میں ملتا ہوں آپ لوگ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لے take care and bye bye